Me despierto con la cara sucia como de costumbre Arrodillado ante este sucio país para seguir con la servidumbre Niños lloran por un móvil, aquí sujetamos machetes Ahora no hay Air Max, ir descalzo es el calzado de moda No me queda de otra, Salvo a un festival Donde en vez de fuegos artificiales hay bombas. Ya ni me acuerdo de la cara de mi mamá, pero la recuerdo bajo unos escombros aconsejándome que corra. Cuando los adultos escuchan a los aviones, suben el volumen de los televisores y hablan más alto. En este juego solo somos peones destinados a perdedores. Con 12 soy un hombre, tú no conoces el hardcore. Delante de mí, a mi padre lo torturaron, a cinco amigos míos capturaron y degollaron. Mientras yo observaba escondido entre ramas llorando, a un bebé, edad un mes y también lo mataron. Estoy sangrando pena y llorando sangre. Me han escupido flema y he boceado sin guantes. El sonido de las sirenas es un despertador acojonante. Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre. Estoy sangrando pena y llorando sangre. Me han escupido flema y he boceado sin guantes. El sonido de las sirenas es un despertador acojonante. Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre. He conocido al miedo la muerte y el horror Nadie va al cielo, no existe ningún dios Me parece normal encontrarme algún cadáver Si no ha sido asesinado habrá muerto de hambre Han quemado las rosas, vivimos en una muerte dolorosa En la que aprendemos a valorar esta vida Solo somos carroña, nos bañamos entre roña Mientras que los culpables juegan en la piscina Ni edad ni nada, todos nos dedicamos a la milicia Duermes con el dolor cuando no puedes dormir con tu familia Mi hermano fue a combatir, dijo volveré mañana En mentiras se ha convertido un año hace de esa batalla No me queda nadie, solo me tengo a mí mismo Que un niño vea esto debería estar prohibido Un par de telas que encontré es lo que he visto Caí al suelo, me levanté, caí de nuevo con el corazón dolido Estoy sangrando pena y llorando sangre Me han escupido flema y he boceado sin guantes El sonido de la sirena es un despertador acojonante Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre Estoy sangrando pena y llorando sangre Me han escupido flema y he boceado sin guantes El sonido de las sirenas es un despertador acojonante Para mí no llegan 10.000 voltios a ser calambre